У нас нет сомнений в том, что мы создадим ту атмосферу э, дружбы, взаимопонимания между парламентами наших стран. Ваш визит в Украину, он для нас является знаковым. Мы верим в то, что контакты на высоком уровне между нашими странами будут приносить всегда положительный результат и будут всегда фактором стабилизирующим наши отношения и подчеркивающим их стратегический уровень.